Wir sind Bruno, Sophia, Lena, Sarah und Leonie und wir sind für einen Monat Freiwillige bei der Fußballfrauen-Weltmeisterschaft. Ich habe mich beworben, weil ich einmal hinter die Kulissen einer Großveranstaltung blicken möchte. Weil ich Frauenfußball fördern möchte. Weil ich mit einem interkulturellen Team zusammenarbeiten möchte. Weil ich als Fußballer und Schiedsrichter begeistert vom Fußball bin weil mein Cousin 2006 schon mitgemacht hat und mich sehr motiviert hat. Ich erwarte von dem Volontierprogramm, dass ich als Teil eines großen Ganzen etwas erreichen kann. Dass ich deutsch-französische Freundschaften knüpfen kann. Dass ich meine Französischkenntnisse verbessern kann. Dass ich interkulturelle Erfahrungen machen kann. Dass ich für mich schöne Erinnerungen behalten kann. Und wer gewinnt? Deutschland!